Bene, allora come vedi <clears throat> ho pulito tutta l'area di, della griglia, c'era contenuto. Così si può iniziare. Turno 1, proviamo a sistemarlo. Se in quel giorno hai bisogno di usare due turni, completi anche la seconda riga, se no la puoi lasciare vuota. Se tu sai che c'è bisogno di un secondo turno, si compila e così andiamo avanti per tutti i giorni del mese. Tornando all'orario, partendo da una riga vuota, si, eh, con la convalida dati scegliamo il turno assegnato al primo dipendente o al secondo. Okay. In caso di aver programmato il eh, secondo turno nello stesso giorno, selezioniamo anche la seconda riga oppure se tu sai che sempre hanno gli stessi turni puoi già selezionare qua per ogni dipendente turno quale uh, sai che lo assegni in questo modo ho fatto perché per dire se deve, devono fare cambio dei turni a un certo momento potresti semplicemente girare la convalida dati così anche il dipendente 2 può fare turno 1, oppure se sono di più dipendenti sullo stesso turno con le stesse mansioni. Sì? E puoi anche combinare il secondo turno in modo diverso. Hai un turno principale della giornata e un secondo turno in caso di bisogno. Uh, per cambiare gli orari dei turni, come ti ho detto, sotto la griglia di orario puoi intervenire un orario di entrata e di uscita, come ti ho fatto vedere, ad esempio qua, posto di 10 se metti 5, esce alle 15, cambia i valori, così. Uh, ah. cosa ho cambiato ancora? Come ti ho detto, ti ho fatto un layout di pagina, una pagina per larghezza e una per altezza, selezionando come area di stampa uh, questa parte del a turni inclusa la leggenda di sotto questa l'ho programmato come area di stampa programmata di qua in questo momento guardando anteprima di stampa sarà così ho cambiato anche <clears throat> Eh, la formula dei totali, ti prego di verificarla di nuovo come ti sembra a te meglio possibile per vedere uh, se tutto fun funziona in modo corretto. Uh, avevo visto qualche sbaglio così ho inserito un'altra un formula sì? uh, fammi sapere, ma prima di, di iniziare ti prego di fare tutti i controlli necessari. Buon lavoro.